Attention, lancement de la procédure. Attention, lancement de la procédure. 5, 4, Un ciel d'un bleu azur, une plage de sable fin L'enfant parti pêcher en laisse à ses cousins Il prit la petite barque et parti au loin Il lance à ses filets tenaille par la face Alors qu'il aperçut vos bords à l'horizon Un son étranger à Procédure interrompue. Procédure interrompue. Suivant. La première fois faille que je t'ai cette y a de la vendredi. Dans le mi-temps, la La la, de tout en paix. Tout en original, comme tous les jours. Oh, toi,